lluitar per les llibertats de Catalunya representava en el passat i ho representa avui en el present lluitar pels drets i per les llibertats democràtiques arreu del planeta. És aquest esperit d'inclusió i de participació en un mateix anel el que hem de recuperar també aquest 11 de setembre com una diada que ha de representar la lluita per la dignitat i l'eixamplament de la democràcia.